liga o repórter. Senhor Catar dá raiva, né? Deserta! Vai voltar aqui! <laughs> ah.

But. empurrar. Ei! Vale. Vale. Ei! Ei! Mamingo! Ai, ai!